So please make sure you stay until the end. With that said, now let's get started with our video. أكبر So, oh, I think they're praying Salatul Janaza uh, for uh, the passengers that passed away in a Sriwijaya air um, accident that happened just a couple of days ago. الله أكبر Allahu Akbar. اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اجعلهم خير اللهم انهم طاروا تحت سمائك وفوق ارضك وما حدث ذلك إلا بقدرك اللهم اجبر اجبر وادخله الجنة الله أكبر الله أكبر اللهم لا تحرمنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تونسي إلا ويحب فلسطين حتى لو لم يكن مسلما يحب فلسطين المسلمون في أندونيسيا أشد حبا لفلسطين لو, لو خيرت واحد منهم أن يأتي إلى غزة ويعيش أو يدخل القدس وتأخذ منه كل ما يملك يقول لك تفضل آه، آه، آه، اذهب بي إلى المسجد الأقصى المبارك والله يا أخواننا أنا هذه الكلمات جاءت أنا لم أعلم بالحدث إلا قبل عشر دقائق فقط يعني لكن والله إن القلب حزن لأني أعلم أعلم طيبة الشعب الأندونيسي وانتماء الشعب الأندونيسي ومحبة الشعب الأندونيسي لنا في قطاع غزة يا أخواننا لما تروح أندونيسيا Sangat terharu bagaimana uh, muslimin Palestina yang sangat jauh mereka terpanggil bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mendoakan untuk arwah para korban pesawat Sriwijaya yang menimpa musibah kemarin. Mereka pun menyampaikan turut yakni turut berduka cita atas musibah dan juga mendoakan luar biasa. Ini adalah sebuah uhua uhua yang luar biasa yang nantinya tentunya akan disaksikan oleh para malaikat di akhirat kelak nanti. Allahu Akbar. الله أكبر الله I think it's just the الله. same clip over again اللهم ارحم اللهم اجعلهم في يمينك اللهم انهم في السماء وفوق الارض وما حدث ذلك الا بقدر اللهم اجبر اجبر وادخلهم الجنه الله اكبر اللهم لا تحرمنا اجرهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني داع فأمنوا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا حي يا قيوم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إن لنا إخوانا من أندونيسيا طاروا تحت سمائك وفوق أرضك وما حدث لهم إلا بعلمك وإذنك اللهم تقبلهم في الشهداء اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم اللهم أدخلهم جناتك جنات النعيم اللهم من أصبح منهم أو أمسى في ضيافتك وأنت الكريم المنان فاجعل خير نزل له الجنة اللهم اربط على قلوب أحبابهم وعلى قلوب آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم واربط على ندعوك فاستجب لنا اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا اللهم اجمع شملنا اللهم وحد كلمتنا اللهم وحد كلمتنا اللهم اجمعنا بإخواننا في أندونيسيا في جناتك جنات النعيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نؤكد يا أخواننا آه، هذا الدعاء وهذا التعاطف وهذا المكان اجتمعنا والله يعلم أننا سنجتمع ربما بعض الناس يظن أن هذا حدث عابر لا قيمة له نؤدي صلاة الغائب وندعو ونعود إلى بيوتنا لكن والله يا أخواننا وأنا زرت أندونيسيا انه اخواننا الاندونيسيين يحبوا فلسطين اكثر من بعض الفلسطينيين ويحبوا غزه اكثر من بعض الغزيين فعندما ندعو وتبكي قلوبنا على فقدهم قبل عيوننا والله انا صادقون وانتم بدعائكم نسال الله لنا ولكم ان نكون صادقين ندعو من داخل القلوب ان لم تجمعنا يعني الوطن الواحد يجمعنا الاسلام يجمعنا الايمان هذا يجب أن تكون صلاة الغائب على كل مسلم على وجه الأرض لا يصلى عليه فما بالك إذا كان شعب أندونيسيا هذا الشعب الذي يتعاطف مع فلسطين إعلاميا وماديا ومعنويا وثقافيا لا تجد أندونيسي إلا ويحب فلسطين حتى لو لم يكن مسلما يحب فلسطين المسلمون في أندونيسيا أشد حبا لفلسطين لو لو خيرت واحد منهم أن يأتي إلى غزة ويعيش أو يدخل القدس وتأخذ منه كل ما يملك يقول لك تفضل اذهب بي إلى المسجد الأقصى المبارك والله يا أخواننا أنا هذه الكلمات جاءت أنا لم أعلم بالحدث إلا قبل عشر دقائق فقط يعني لكن والله إن القلب حزن لأني أعلم أعلم طيبة الشعب الأندونيسي وانتماء الشعب الأندونيسي ومحبة الشعب الأندونيسي لنا في قطاع غزة يا اخواننا لما تروح اندونيسيا بيعتبرك جاي من اهل الجنه انت ارض الرباط فلذلك يجب ان مش ندعو الان بس ونروح صدقا صلاه المغرب انت ادعي لهم كمان اخوانك هدول في الله تجمعك بهم العقيده والايمان والاسلام في نهايه كلمتي اجدد التعازي لاخونا عبد الله اونيم عبد الله اونيم ابو اسماعيل وللشعب الاندونيسي ومكتب ام بي سي في قطاع غزه وكذلك مكتب ام بي سي في اندونيسيا وللشعب الاندونيسي جميعا وللحكومه الاندونيسيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب، ان شاء الله كل نفس ذائقه الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور نسال الله ان يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنه مع الشهداء والصديقين يا رب الله أن يلقي في قلوب ذويهم الصبر والقيام اللهم آجر أهلنا في يا في مصيبتهم خيرا واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين آمين. اللهم صبر أهلهم وذويهم يا رب العالمين واملأ قلوبهم بالصبر والإيمان والتقوى حتى يقولوا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا علمنا الحبيب عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون حتى تنزل عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللهم آجرهم والأجر مشترك بيننا وبينهم اللهم آجرهم خيرا في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها واجمعنا يا رب بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل من أهل من حال أهل النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل البنات فوق اللي انا مش من هذول هذول Ja, ich habe das. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتقدم باسم, باسم الشعب الفلسطيني وخصوصا من قطاع غزة المحاصر إلى آه، الطائرة المنكوبة في السريوجاية أندونيسيا إلى أهلنا بالتعزية والمواساة على مصابهم الجلل ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسم إخوانكم في الشعب الفلسطيني عامة وفي قطاع غزة خاصة نتقدم إلى إخواننا في أندونيسيا بالتعزية والمواساة بمناسبة سقوط الطائرة في ويجاية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وباسم كل مسلمات فلسطين أتقدم بأحر التعازي لأهلنا في إندونيسيا ولمسلمي إندونيسيا وخصوصا الذين سقطوا آه، من الطائرة وتعازينا الحارة لأهاليهم فعظم الله أجركم آه، في منطقة سليويجايا Oke okay, teman-teman di Indonesia kita sangat terharu bagaimana uh, muslimin Palestina yang sangat jauh mereka terpanggil bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mendoakan untuk arwah para korban pesawat Sriwijaya yang menimpa musibah kemarin. Mereka pun menyampaikan turut ya ini turut berduka cita atas musibah dan juga mendoakan luar biasa ini adalah sebuah uhuah uhuwa yang luar biasa nantinya tentunya akan disaksikan oleh para malaikat di akhirat kelak nanti. Teman-teman di Indonesia, sampai dengan saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih hidup di bawah penjajahan dan juga blokade dari pihak Yahudi. Mereka masih merasakan penderitaan sudah lebih dari 90 tahun. Akan tetapi penderitaan yang mereka alami tidak pernah mengurangi sedikit pun untuk selalu memberikan tatamun atau solidaritas doa untuk saudara-saudara mereka yang ada di Indonesia. Semoga uhwa uhuh atau hubungan ikatan uhwa uhuh antara Indonesia dan Palestina selalu terjaga sampai dengan yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Bang Onim di Palestina mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih kepada muslimin dan masyarakat Palestina yang telah turut mendoakan dan sholat wajib khusus untuk para jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SG182. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. عزاؤنا إن شاء الله كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نسأل الله أن يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين ونسأل الله أن يلقي في قلوب ذويهم الصبر والسلوان اللهم آجر أهلنا في أندونيسيا في مصيبتهم خيرا آمين. واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين آمين. اللهم صبر أهلهم وذويهم يا رب العالمين آمين. واملأ قلوبهم بالصبر والإيمان والتقوى حتى يقولوا كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا علمنا الحبيب عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون حتى تنزل عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللهم آجرهم والأجر مشترك بيننا وبينهم اللهم آجرهم خيرا في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها واجمعنا يا رب بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل, من حال أهل النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from Allah subhanahu wa ta'ala and our return is back to Him. So these were the brothers and sister in Palestine that were basically making dua for the passengers of Sriwijaya uh, air accident that recently uh, took place. Um, and they were also playing Salatu Janaza uh, for them, you know we are, as Muslims, we're basically like a body, right? If one part of the body, whether it's our feet, or if we have a headache or stomach uh, ache, it hurts, the rest of the body feels it too. So like that, we feel you guys is uh, pain and we um, pray that Allah subhanahu wa ta'ala protect you guys and keep you guys uh, safe. And for those who passed away, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive their sins. Uh, widen their uh, qabr, make the azab qabr easy for them and grant them uh, janatul uh, firdaus and give their family uh, sabr. Ameen, ameen, ameen, ya Thank you very much guys for suggesting this video. I hope you guys enjoyed my reaction. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to another video, you can put your suggestion in the comment section below. As always, Chairman Kassi, thank you very much.